Wie is het kruis? Eh, de hospitaal. Nee, gewoon niet en de En waar kwamen die tegen uiteindelijk in Malta, hè? Zijn terechtgekomen van rood als eerste. Die vochten eigenlijk langs, de hospitalen. Die, uh... hoe, hoe, hoe werd je ridder? <laughs> Weet je hoe het leven van een jonge ridder eruit zag? Hoe mocht je rondrennen of vast aan Dat moest je dan doen. En je leerde je letters Stoor. elke eerste zondag van de maand komt hier een riddergroep. Die zijn begonnen, denk twee jaar geleden, met eh, twee, drie man. Inmiddels zijn het er 25, 30, want er zijn er ook 10 naar zusteren toe. Dus vanmorgen waren er, eh, ik denk, een kleine 30. En dan kunnen mensen gewoon meedoen. Uh, uit het zwaard vechten leren, boogschieten, boogschieten enzovoort. Dus ja, het is gewoon een leuke activiteit, kost niks. Dus je kan, kan gewoon meedoen en een kopje koffie drinken en kijken of meedoen.